フィッシングランチバッグですねなんかねバッグにバッグってこんにちは粟田洋介です今日はエコバッグに絵を描いていこうと思いますでこういうバッグを用意したんですけどこの大きさ多分結構便利なんですよこの間もランチ入れるのにこのぐらいが欲しいなと思っててでちょっと今日は描いてみます今日使うのは T ペンとラーン それからアクリル絵の具アクリル絵の具ですでこのランチバッグにエコバッグっていうかな <laughs> エコバッグに絵を描いていくんですけどちょっと中に板を入れて描きやすくしますちょっとこの板大きいんですけど <laughs> こんな感じなんですよねここは横ってことでまあちょっと描いてみます板をねこんな感じで入れて そうするとここが書きやすくなります今日はねこのネイビーブルーで早速描いていこうと思いますこれはマイバッグの手ですバッグにしたんだけどあんまりかっこよくないかもしれないなここでやるべきなのは色を変えることかな な感じで T ペンで線を描いたんですがアクリル絵の具をちょっと足していきたいと思います。たの はいこれで完成しましたフィッシングランチバッグですねなんかねバッグにバッグってどうなることかと思いましたけどこんな感じになりましたバッグにするとこうなるんですけどこんな感じですねこんな感じですね <laughs> 買い物袋が有料化されてエコバッグを持ち歩く方も多くなっていると思います 有料化前から結構マイバッグ持ち歩く方も多かったと思うんですけどまあ私もその一人なんですけどエコバッグに絵を描いていらっしゃる作家さんもたくさんいらっしゃいます皆さんそれぞれいろんな描き方されてると思うんですけど今日はね私の描いてる方法を紹介いたしましたというわけで最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら面白かった参考になったと思った方は 動画作りの励みになりますので、高評価ボタンを押していただけるとありがたいです。そしてこれからも動画を作っていきますので、是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。